Also jetzt sind wir im Channel Mode. Kurzer ist das normale Menü. Und ein Long Press hat den Kanal zu den Favoriten zugefügt. Und wenn wir jetzt an den Favoriten sind und einen Long Press machen, kriegen wir das Kontextmenü und da ist der Detektor und wenn man den anstellt, dann hat man einen Quad-Detektor. Mit einem kurzen Klick kommt man da wieder raus.